Então, não olhe para trás. Você é muito mais do que se imagina. Pense nas estrelas lá do céu. Note cada qual tem seu papel. Azul um dia de brilhar. Lembre na imensidão do mar. Cada gota representa o seu lugar. Então siga deixe de sonhar. precisa ver solidão. Quero ver alegria no seu coração. Então, não olhe para trás. Você é muito mais do que se imagina. Pense nas estrelas lá do céu. Note cada qual tem seu papel. Azul um dia cada gota representa o seu lugar. Então siga e nunca deixe de sonhar. Sabedoria, paciência